डीजे आर के लक्ष्मीपुर बाबा जी तुराई भी है हमारो भी आस हो रुक जा चीलम धाके फूक जा देव घर में बाबा के चरणिए में झुक जा मिक्स बाय यशवंत राज रुक जा शीलम धाके फूक जा देव घर में बाबा के चरणियम झुक जा डीजे और देह मोरा टूटा तावे मिक्स बाय यशवंत राज खाता साथ छूटा तावे हो तू नहीं बाटे पास बाटे कैलाश आजा तावे डमरू ही होता है एहसास ए बम रुक जा सीलम धा के फूक जा के फूक जा देव घर में बाबा के चरणिए में झुक जा